Райнур, сез жюрида иң күңелле кеше, шуңа күрә бу валентинка сезгә. Наил, сез диңгезне һәм диңгездә хезмәт итүегезне сагынасыздыр, шуңа күрә сезгә валентинка балык исе белән. Эмиль, сез жюрида иң матур кеше, шуңа күрә сезгә күп валентинка. Рамиль Әгдеев, сезгә махсус һәм музыкаль Валентинка. Гөлкәй Фаритовна, сез безгә малайларга Валентинкалар алып бүләк итергә кушкан идегез. Без сезнең сорауыгызны үтәдек. Һәм менә сезгә бу Валентинкалар өчен чек. Юк, бу карантин белән сез бөтенегез бер биткә бит, ә? Син Әлфияме? Юк. Татарча аңлыйсыңмы? Әйе. Шушмак ашыйсыңмы соң? Әйе. Чәйне дә сөт белән эчәсеңме? Әйе. Яра, калалайса. Әтиең бары сине танымас, маскаңа гына салма. Күз алдыгызга китерегез, әбиләр банк баса. Так, кулыгызны күтәрегез, тыныч кына торыгыз. Бу ограбление, торыгыз. Сал акчаңы монда, сал. Сал, булды Гайшә, киттек. Ә, тукта, мә, сиңа садака. Сиңа садака. Мә, сиңа сабын. Киттек Гайшә впрокка, сабын бетте. Киттек. Барысы да белмидер, ләкин безнең мәктәптә реклама яратучылар клубы бар. Әйдәгез карап китик, нишлиләр микән анда кешеләр. Так, кызлар, нинди яңылыклар бар? Ә сез чаллы икмәгенең соңгы рекламасын күрдегезме? Туктагыз, кызлар, ә сез яңа киноны карадыгызмы? Дэдпул дип атала. Син нәрсә, Дэдпул чаллы икмәге магазин Рекламасына караганда пүчтәк бит ул! Син нәрсә карыйсың вообще? Ә, кызлар, ә сез анда Рамил Агдеевның уйнаганын күрдегезме? Үлешем! Бөтенләй! Ә менә бу аның фразасы. Я женат, поэтому фарыш үле! Эх, кызлар, Бу юлы да Ди Каприо Оскар алмас дип уйлыйм. Ә әйдәгез Рамил Агдеевны от казангаң зяб артисты итеп ясыйбыз. Әйе, дөрес, дөрес. Әйдәгез, дөрес. Браво. Time for a chain reaction. Domino. Ахырдан әйтәсе килә иде. Без игътибар иттек. Залда менә мондый кешеләр күп. Менә мондыйлар күп.